အားလုံးမင်္ဂလာပါယနေ့2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ World Pneumonia Day ကမ္ဘာအဆုတ်ရောင်နမိုနီးယားယောဂအထိမ့်မှတ်နေ့မှာမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပါတယ်ဒီ World Pneumonia Day မှာအထိမ့်မှတ်နေနဲ့နမိုနီးယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချက်တချို့ကိုမျှဝေချင်ပါတယ်နမိုနီးယားလို့ခေါ်တဲ့ယောဂအတွက် definition ပေါ့ယောဂသတ်မှတ်ချက်ကိုဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်နဲ့စပါမယ်နမိုနီးယားဟာ lower respiratory tract infection ဖြစ်ပါတယ် lower respiratory tract infection ဖြစ်တယ်ဆိုရုံနဲ့ pneumonia သတ်မှတ်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ chest x-ray မှာ new radiological changes တခုခုရှိရပါမယ်ဥပမာ consolidation ပေါ့ဒါမျိုးရှိမှကျွန်တော်တို့က pneumonia လို့သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါပထမချက်ပါအဲ့တော့ခုကာလဟာ covid-19 ဖြစ်နေတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ် covid-19 မှာအလုံးသိရှိတဲ့အတိုင်းပဲအဆုတ်မှာ fibrosis လို့အမည်တက်တဲ့အမာရွတ်တွေကျန်နေတတ်ပါတယ် fibrosis လို့ဆိုပေမဲ့တကယ် cell dip ဖြစ်ပြီးတော့ scarring နေနဲ့တစ်သလုံးကျန်တဲ့အနေယူမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး covid-19 ဖြစ်တာဖြစ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အနေရွတ်တွေကျန်နေဆိုပေမဲ့သူကတေးရပါမဟုတ်ပဲနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ပျောက်ပါတယ်တချို့ကလာနေချီတယ်တချို့ကနှင့်နေချီတယ်အဲ့လိုကြာသွားပြီးတဲ့ခါမှာတော့ပျောက်သွားတတ်ပါတယ် အဲ့ဒီ COVID-19 ကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့အနိယုတ်တွေရှိနေတဲ့ကာလမှာနမိုးနီးယားလို့သတ်မှတ်ဖို့ဆိုရင်ဒီလူနာတွေကလည်းနမိုးနီးယားဖြစ်ဖို့အတွက်ထပ်ဖြစ်ဖို့အတွက်အဲလွယ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆောရပြောတဲ့ definition အရ new radiological changes in the chest x-ray ကိုကျွန်တော်တို့သိနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင် post covid မှာရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်မှန်နဲ့ current x-ray နဲ့နှစ်ခုရှင်းကြည့်လိုက်တော့မှပဲကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ တည်ချခံရလုံးပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ post covid ချက်စိတ်ဆွေးကိုကျွန်တော်ကိန်းထားဖို့လိုပါတယ်။အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်တော့ new changes ကိုမသိရင်နမိုနီးယားလားဒါမှမဟုတ်ရင် post covid ကြောင့်ဖြစ်ထားတဲ့ fibrosis တွေလားမသိဘူးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါကဒုတိယအချက်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့နမိုနီးယားမှာကျွန်တော်ရဲ့ main state of treatment ကတော့ antibiotics ပဲပေါ့။ antibiotics နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က antibiotic stewardship တွေ rational use တွေအကြောင်းမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ကြတာရှိပါတယ် appropriate antibiotics appropriate dose appropriate course ပေးရပါတယ်အဲ့ဒါအလုံးသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ pneumonia မှာဖြစ်စေတဲ့ organism severity သူ့ရဲ့ response အဲ့ဒီအချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကုကြရတာဖြစ်ပါတယ် co morbidity ကိုလည်းစဉ်းစားရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်နည်းပေးမလဲဒါတော်တော်လေးအဓိကကြပါတယ်တချို့က3ရက်လားတချို့က5ရက်လားအဲဒီလိုတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ ရှစ်ဘက်မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ appropriate course ဖြစ်ရပါမယ်။၃ရက်နဲ့၅ရက်နဲ့ဖြတ်လို့ရနိုင်မယ်ရှိမယ်မရနိုင်ဘူးလည်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လူရင်လူတို့လို့ကျွန်တော်တို့ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ combination တွေလည်းကျွန်တော်တို့သုံးသင်ရင်သုံးရပါလိမ့်မယ်။ဒါကနံပါတ်3ချက်ပါ။နံပါတ်4ချက်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ respiratory quinolones တို့ခေါ်တဲ့ levofloxacin တို့ moxifloxacin တို့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသုံးပြုတာနဲ့ပတ်သက်ပြောချင်ပါတယ် levofloxacin နဲ့ moxifloxacin ဟာကျွန်တော် respiratory tract infection တွေမှာအရန်ကောင်းတဲ့ antibiotics တွေဖြစ်ပါတယ်အလွန်ကောင်းတဲ့ antibiotics တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီဆေးတွေဟာကျွန်တော်တို့လည်းသုံးတယ်ဆရာတို့ဆရာမတို့လည်းသုံးနေကြပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ levofloxacin ရော moxifloxacin ရောဟာ MDR TB လို့ခေါ်တဲ့ဆင်းရင် TB တွေအတွက်သုံးတဲ့ second line drugs တွေမှာကို anti TB drugs တွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာက ကျွန်တော်တို့လူနာတွေ MDR-TB ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒီ quinolone စီကိုကျွန်တော်တို့သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လွယ်လင်းတကူကျွန်တော်တို့သုံးနေကြပြီမဲ့ကတတိထားသုံးပါနော် cautious use ပေါ့တကယ်လို့ကိုလူနာဟာနမိုးနီးယားဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကုပြီးနမိုးနီးယားမဟုတ်ဘဲနဲ့ TB ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ MDR TB လည်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကိုကရှစ်ဘက်ပိုင်းမှာဒီ quinolone စီကိုသုံးထားခဲ့မယ်ဆိုရင် မတိုးတော့ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာခဲ့ရင် second line anti-TB drugs အားနည်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခါမှာ MDR-TB ရဲ့ဘေးဆိုးရပိုဆိုးလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ cautious use of respiratory quinolones ဆိုတာအရေးကြီးပါတယ်လို့နံပါတ်၄ချက်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးချက်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ဒီနေ့ war pneumonia day မှာပေးထားတဲ့ themes တွေနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ pneumonia affects everyone ပါ။ နမိုးနီးယားကကျွန်တော်တို့အပါဝင်အားလုံးကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ကုရတာလွယ်တာမျိုးရှိတယ်လို့တချို့မှာတော့ complication တွေထပ်ဝင်တာတွေရှိပါတယ်အသက်အန္တရာယ်လည်းရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ပိုင်း sequelae တွေလည်းလာနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနမိုးနီးယားကင်းဝေးအောင်ကျွန်တော်တို့အနေထိုင်အစားအသောက်เนาะဒါတွေကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ပြီးတော့နေထိုင်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အန္တရာယ်ကင်းဝေးအောင်လည်းနေဖို့လိုပါတယ် အထူးသဖြင့် COVID-19 လို့နမိုးနီးယားတွေအားဆိုရင်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကင်းဝေးအောင်နေဖို့လိုပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့အားလုံးသောကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်ဆရာမတွေပေါင်းနမိုးနီးယားပြီးမှကင်းဝေးပါစေကြောင်းဆုတောင်းရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်အပ်ပါတယ် CFAM caring for well-being.